Aí, turma. Aqui da Pedra Rachada, ó. Uh! É nóis! As meninas aí, ó. Lohane, Arlete. Aí, ó. Show! Caetela no fundo. Debaixo das nuvens ali, Serra da Piedade. Pedra Rachada. Belo Horizonte. Sabará e lá no fundo Raposo. Não dá pra ver Nova Lima, né? Tá ali atrás da montanha lá. gente comprar e comer.